e ke dawa ya mo ke ngai trouble all everywhere country mando ya, marangal warna boy ngoy te bokaya kokko mere ngai yar yar pangire nolon boy ngaranga wagelak tungai kanjarlai Yeah. wani yang eh, pa belum nungai na wala gol do ngai darat anu. na ngai aku na do pula ya aku nora koko ya mara wala yang ngai kapu menda jatunan jatuna wer ngorok kalkenan nongai ermum iya